Jo formo part del grup Serà Voz, és un grup eh, antiespacista que el que volem és donar informació, reeducar la gent per fer veure que hi ha altres maneres d'alimentar-se i, i de, veure, de veure les coses, que no, que, perquè la gent sàpiga que el, el plat que té a taula de carn, que, que, aquella, que aquella carn abans ha sigut un animal, que aquell animal ha sofert, que aquell amor eh, no té que existir, que tothom té dret a la vida i un animal no és menys que una persona. Llavors nosaltres eh, farem un acte en coordinació amb el grup Lives 269, que és un grup antiespacista també, que ells faran l'acte a nivell mundial i llavors eh, nosaltres ens juntarem des del parc de la catedral, farem un recorregut fins al parc de la Ciutadella, una acció eh, performance on repartirem tot tipus d'informació. L'objectiu primordial és reeducar, reeducar, informar i fer veure a la gent que, que, veure, que si tu pots, que vols, que ser vegana no és tan difícil, que és el millor per la salut, pels animals i, i fer veure això. La gent està molt mal informada, està molt, molt dormida i, i, i, bueno, i es fa molta pena i, i això s'ha de canviar, això és el que volem aconseguir. Aquest acte es durà a terme el 26 de setembre d'aquest mes a la plaça Ciutadella i estarem en un horari aproximadament de 10 del matí a 8 de la tarda, menys, el, menys el, la franja horària de les 12, que serà quan ens juntem amb, amb Perfect Life per fer, per fer l'event conjunt del recorregut. Volem fer activitats diverses, tant enfocades a persones adultes com a públic infantil, eh, farem des de xerrades, de conscienciació, eh, farem una mica d'activitats infantils, com ara eh, explicar contes a nens, una mica de, de teatrillo, repartirem informació i bueno, farem, a part d'això, moltes més activitats. Si hi ha gent que vulgui participar, jo li recomanaria que ens busqués al Facebook com a Seres Suboz, pot buscar Serà su voz a l'avent, que ja hi ha tota la informació de l'avent que, que volem fer, anirem actualitzant més informació, i a part d'això també poden contactar amb nosaltres a través del correu electrònic serasubozbarcelona.com i a través d'allà també poden contactar amb nosaltres.